Aku di mana? Ada bapak-bapak, teman-teman. Serius ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. है मैं Two hours later. Lima menit kemudian. 你这刀。 itu di suatu dimensi yang lain. hours later Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, A few moments later. 5 menit kemudian. Two hours later. berlama-lama kemudian <laughs> Jadi